him. Der Fortschritt ist unbekannt. Der nächste. Doppelkill. Die Geschichte wird dich vergessen. Doppelkill. Dreifachkill. <laughs> ich habe Spaß. Schlag! Fliehen ist zwecklos. Keine Chance. Mio stetemo. Miorio Alles ist im Fluss. Yoshi. Mein Bruder hat mich das gelehrt. Jeder Tod bedeutet Ehre. Ehre bedeutet Erlösung. Der Wolf nimmt Pferde auf. Doppelkill. Oh, Kamio! Wagateki Okurei! Triple Kill. Ziele erfasst. Heute ist ein guter Tag. Stehen kommt raus! Gerechtigkeit vollstreckt sich nicht von allein. Ich könnte noch Stunden so weitermachen. Gut Die Stunde hat geschlagen. Doppelkill. Du hattest definitiv etwas Blei nötig. Es lohnt sich, für unsere Welt zu kämpfen. Du! Doppelkill. Hey, schön vernünftig bleiben. Doppelkill. Jetzt gibt es eine Abkühlung. Doppelkill, Dreifachkill. Noch bin ich hier nicht fertig. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Das passiert mir nicht nochmal. Der Tod ist unter Feind am Boden. Beziehe eine neue Position. Doppelkill. Roll. Heute sind wir alle Soldaten. Doppelkill. Doppelkill. Man kann alles hacken. Und... Doppelkill. Ahorita oh, regreso. Und schwupps, weg war sie. Oh. e volato. c a m a r ó n q u e seduce. e

Doppelkill. Doppel-Dreifach-Kill. Doppel-Dreifach-Kill. Teleporter online. Ich habe den Pfad geöffnet. Doppelkill. Was man zusammenbauen kann, kann man auch zerlegen. Teile. Doppelkill. An dir kommt keiner vorbei. Geschützt wird hoch. Eine Knallbüchse. Wicked! Schuss, ein Treffer. Doppelkill. Magnifique. Doppelkill. Dreifach Kill. Charmant. Doppelkill.